demit eh, aku lupa nak on the speaker. ya tu aku. <laughs> tak ada call man. Uh. We need feeder, we need feeder. And what the fuck dia punya chemistry semua feeder. Like apparently dia punya mid or jungle aku rasa semua feeder tu. <laughs> ya tu tu aku tengok. <laughs> Patut ada mid. Rank rank semua mid. What the Nak invade eh, Invade terus Boleh hmm. invade LOL LOL Ampah ke No no no no no yeah Hoppa Wait wait wait Eh, eh, eh, eh. salah. Ampus ah. ah ha, lawan lawan nak sangat lawan kan. Panas sangat lawan kan. Alamak. Perero. What? Oh. What happened though? Somebody got cocky. Yeah. Somebody got cocky. saya TF. Gila Okay, okay, okay. Hmm, hmm, hmm. Hey, entah Hey, annoying, annoying Oh, so damage Ambil, ambil Skiki, skiki, ya Allah eh, Serius? No, no, no Oh, Allah, he wasn't Oh. Pada TV, pada TV. Yo yo yo yo yo yo yo. Masuk. Dive dive dive dive dive dive dive dive dive. Damn it. Aku tak ada. Aku tak ada si tak mana. <laughs> Okay. Holy shit, aku sampai <laughs> sen pun tak KL ah. Salah, salah, salah, salah, salah, salah Ini salah ho Fuck salah. Menyesal tak? Sorry, sorry, aku terampak, aku terampak <laughs> Tak ada mana, tak ada ulti Silap Fuck Aku, aku ingat tak ada tower, fuck Aku tahu aku own dia Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Kena Kenapa ramai-ramai je ni? Eh, Oi, sakitlah sia. Bila aku tengah sini. David. Blah blah blah. Hmm. Up. Door. Alisar. Ulu bintu. Ah, sana. Ooh. Ah, aku tidak dapat dua. Uh. Oh, okay. Bye. Damn it. No way! Whoa. Oh.